representatives of the Indian team arrive in the stadium. They are representing the 125 athletes that are in Tokyo for the games, as well as the 1.3 billion people in India. India Rashtriya Seva Yojana दी आंटी दूध की ओर से हम भारत की पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हैं हमें विश्वास है कि सभी प्रतिभागी खेल के इस सर्वोच्च रंगमंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर तिरंगे झंडे की गहरी छाप छोड़ेंगे तथा राष्ट्र गौरव के वृद्धि के लिए विभिन्न पदकों का योगदान देंगे जय हिंद टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले सभी एथलीट्स को मेरी और मेरी पूरी टीम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं all are proud of you Chhattisgarh की हमारा विक्ट्री पंच